Hello everyone welcome to my channel so today is basically my birthday so ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಾದ್ಮೇಲೆ I am shooting this basically so morning four ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಎದ್ದು we just went farm call surprise and I didn't have any idea ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ so my friend game is um beautiful surprises so yeah ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ just came it took a nap ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ದಿನ ಹೆಂಗೋಯ್ತು you'll get to know in the vlog so just keep on watching and support me so yeah let's get started Many more happy returns of the day. Cut ಮಾಡು ಇಷ್ಟು to you. Happy birthday to you. ಕೋತಿ ಬರೀ ಥರ ಆಗ್ತಾ <laughs> ಇದೆ ಎಲ್ಗೆ ತಿರ್ಗು tell hi to my vlog my half life is gone today Ayyappa birthday surprise ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಏನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ sunrise was very nice sunrise Nandi Hills super ಆಗಿತ್ತು ಡಂಬಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಲ್ಲಿ ಗರಂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಚಳಿ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿತ್ತು ಚಳಿ ಹೊಡಿತಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಾನ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೋ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ hmm so good where where did you get this ಜಾಗ ಜಾಗ ಹೆಸರು ಜಾಗ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪಲಾವ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇದೆ ಎವ್ರಿವನ್ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಎದ್ದೋಗಿದ್ದೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು we went to Nandi Hills so ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಳ್ನೀರ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀವಿ ಚೋಚೆ ಹೈ birthday treatment birthday treatment so ನನ್ನ ಬರ್ಡೇದೇನೋ ನಡೀತದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಬರ್ಡೇ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ಷಫ್ ಶಫ್ ಇವನೇ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಡಿಶಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೂರ್ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ನಂದು ಒಂದು ನಂದು ನನ್ special so what is this ಒಂದು ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಇದು ಕುಷ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ನಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬರ್ಡೇಗೆ ಡಿ ಜೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೂಜ್ ಆಡೋಣ ಸರಿ ಎಲ್ಲೋ Uh, we are playing bluff, and uh, we have Thoughts. found Sushmita is the most uh, bluffing Worst girl. bluffer. Worst bluffer. Yeah. Yeah, yeah, yeah. I am the worst bluffer. I agree. So yeah, this was my day. It was a very wonderful day. I, I had my friends, my brother, everybody with me, and which was filled with lot of happiness but ಏನಂದರೆ I couldn't cover everything because of my ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ I woke up at morning four o'clock ಆಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಟ್ವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿದೆ ಸೊ ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು I have covered it as much was possible and I still didn't show my outfit yet ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ I told that I will show my outfit so what I am wearing now this top is also basically I stitch this including this crunchy everything and whatever accessory i'm wearing is also i, I made it so ivaga i'll just show my outfit so that was my garment what I stitch so ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ because I don't have anybody to hold my camera and sorry about the background ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I just want wrap the video ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ and thank you so much for watching my blog and keep watching my videos and keep supporting me and do subscribe my video if you have not subscribed ye- and please do share comment and tell me how it's going on ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಆದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ I will do it for you and once about supporting me and thank you for watching